Semangat. Kamu YouTube kok. Kompak kita dua. Datang ke foto saya. Aduh betul kasihan saudara. Dari Paradita. Aman ada

Tarik, tarik, vai strike Tapi banyak di rekaman di kertas ya. Woi, mall-mall besar.